Методы увеличения трафика. В предыдущем ролике мы начали рассматривать тему об увеличении трафика для вашего сайта. Продолжим. Покупка трафика. В настоящее время существует множество бирж с торгующим трафиком. Привлечь трафик на свой сайт с помощью бирж очень несложно. Достаточно создать рекламную кампанию, добавить URL вашего сайта, сочинить объявление и пополнить баланс. Примеры бирж, торгующих трафиком. VMLink – Medianet, ruclix.com, clickunder.ru, AdLabs, PodyClicks, Teasernet. Но в Рунете качественные биржи трафика найти сложно, а это значит, что до 60% вашего интернет-трафика будут составлять боты. Аккуратнее относитесь к покупке трафика через интернет-биржи. Direct Mail. Рассылка – это очень хороший способ поддержания контакта со своими реальными или потенциальными клиентами. Высокая эффективность Direct Mail достигается благодаря тщательно подобранной базе адресов и продуманной стратегии общения. Баннерная реклама. Баннер – это графическое изображение рекламного характера со ссылкой на ваш сайт. Баннеры целесообразно размещать на сайтах сходной тематики или в системах баннера-показов с таргетингом по тематике и региону. Новостные агрегаторы – Новостные агрегаторы – это сервисы, которые собирают новости с информационных проектов и обеспечивают переходы на сайты. Известные из них – Яндекс Новости, Google Новости, Рамблер Новости, Новотека, Маркетгид, RedTram. Размер трафика, который они передают, зависит от авторитетности издания, периодичности обновления контента, качества и свежести новостей. Оффлайн реклама – на пути увеличения трафика на ваш сайт не стоит забывать и о стандартных способах рекламы. Это может быть реклама на телевидении, на радио, билборды, наружная реклама и реклама в печатных изданиях. Вот такими способами вы можете увеличивать количество трафика на вашем сайте. Как показывает практика, если стратегия продвижения сайта изначально выбрана верно, количество посетителей со временем будет расти. Главное – запастись терпением.